დღეს პოლიცია მკვეთრა ცენტრალიზებული ორგანოა. მას ხელმძღვანელობს მინისტრი, ქვეყნის ნომერ პირველი პოლიციელი. მინისტრი ამავე დროს პოლიტიკური ფიგურაა და პოლიტიკური გუნდის წევრი. ამიტომ მინისტრის ფართო უფლებამოსილების პირობებში მაღალი რისკია, რომ პოლიცია პოლიტიკური გავლენების ქვეშ მოექცეს. მინისტრს პოლიციის საკადრო პოლიტიკაში არაერთი მნიშვნელოვანი და ექსკლუზიური ფუნქცია აქვს. მას შეუძლია კრიტერიუმების გვერდისავლით სამსახურში მიიღოს პირი. საკუთარი ინიციატივით მიიღოს დასაქმებულის დაწინაურების ან თანამდებობრივად გადაადგილების გადაწყვეტილება. დისციპლინური წარმოებისას არ გაითვალისწინოს გენერალური ინსპექციის დასკვნა. ბუნდოვანი საფუძვლებით დააწესოს სპეციალური დანამატები და შეღავათები. საკადრო პოლიტიკის საკითხების უდიდესი ნაწილი კანონის ნაცვლად მინისტრის ბრძანებით რეგულირდება. მინისტრის ფუნქციები დაუბალანსებელი და ბუნდოვანია, რაც ხელს უშლის პოლიტიკურად ნეიტრალური პოლიციის შექმნას. დღეს პოლიცია სჭირდება მეტი ფუნქციური ავტონომია, პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან დისტანცირება. საკადრო პოლიტიკის რეფორმა